サムです佐藤です今日は伊豆の河津っていうところまで来てますはい桜も咲いてますね今日暖かいしね、うん、びっくりしたね、うん、車でなんと6時間かかっちゃいましたはいちょっと大変でしたけどでもついててよかったなと思いますそうだねすんごい綺麗だねねうん今川沿いを歩いてます 人が意外といいねびっくりした本当に多いです感想は <laughs> 綺麗ですねむっちゃ綺麗よ、はい、今年の冬って短くなかったもう暖かいしねちょっと短い気がする今のもう桜いっぱい咲いてます今日だ本当に暖かいよ 春だね春ねそうそう、うん、去年の春は川口湖の川口湖で、うん、いっぱい写真撮ったんですよねうんあとだねあともう一回芝桜見に行かないとああそうだね去年芝桜失敗したもんね雨降ってたからねね 今年は行きましょう芝桜寒回しです寒回し単語です。はい、じゃあ先でかい。え、さ、三つも食べれない。はい、どうぞどうぞ。何味？みたらし団子。 たらし団子はい話す話すからねあやばい美味しいうんあ美味しい食べて ぱのと全然違うねやっぱり本当食べてみたいな早く美味しいねすげえ新しいあできないんだ早くうん早く

スーパーのに食べ慣れてるからさ、うん、ね貧乏くさいけど美味しいよねうんすごく美味しい 超意外ねあい、今何今晩ご飯の時間ですはいちょっとね あまりにもお腹が空きすぎたので、うん、特盛り頼みましたすげえすごいよ大きい肉4枚5枚かえっとね唐揚げが1234個すげえだと普通の牛丼、えー、僕は2枚だけです2枚だからサムねすごいペこべこすぎるもう一回はい はいペペコペコすぎるペコペコすぎるはいじゃあはいあお箸どうぞどうぞありがとう、うんこれねちなみにね皆さんね多分ね台湾の吉野家と日本の吉野家の違い多分皆さんわからないと思います 浜の吉野家はなんとそういうのもないです味も <laughs> 違うよね違う、うん、そうそうそうでもまあ美味しいから全然 OK でどんな違いありましたか紅茶がつかないいただきますあと甘いお漬物がある いただきますうんサクサク美味しいです何探してるあこれはいとりあえずあとあとでしよう ただきますわお大きいねおいしいうん揚げたていいねうんさっぱりと程よい酸味の効いたこだわりの最高じゃん。 わおサクサク聞こえる、うん、スイカの酒です、うん、健康バランス考えないと肉と魚とはい 暗い映らないし 今のドライブ休憩中ですはいお疲れ様ですはい今ねコンビニで何か買いましたかうんコーヒーとちっちゃいパンを買いました皆さんに見せましょうこういうコーヒーとちっちゃいパンはい僕はアイス食べま買いましたはいじゃ食べましょう